今回の実験は諦めるよどうしてとても難しいそれでも最後までやり抜いてわからないけどやってみよう今回の実験は諦めるよどうしてとても難しいそれでも最後までやり抜いてわからないけどやってみようこの仕事一人でできるもちろんですもう終わりました いやすごいなこの仕事し大変じゃなかったはいみんなのおかげでこの仕事を最後までやり抜くことができましたこの仕事一人でできるもちろんですもう終わりましたいやすごいなこの仕事し大変じゃなかったはいみんなのおかげでこの仕事を最後までやり抜くことができました 試験いつだっけ7月2日です。試験の準備はうまくいっているのいいえ、単語が大きくて大変です。でも、資格のために最後までやり抜いて頑張ってね。試験いつだっけ ?7 月2日です。 試験の準備はうまくいっているのいいえ、単語が大きくて大変です。でも、資格のために最後までやり抜いて頑張ってね。